Konde Gang, je, wamemtenekeza bibie Angela? Hili ni swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza sana siku za hivi karibuni. Bana, niko na information juu ya mrembo Angela kutokea Konde Gang pale kwa Harmonize, ambaye mpaka sasa hivi ni kusanue tu kwamba tunaambiwa hali ya Angela ni mbaya mbaya kweli. Hii ni uh, huzuni kidogo, ni habari ambayo inasikitisha uh, kwa sababu mara ya mwisho tunakumbuka Konde alitupromise kwamba miongoni mwa vitu ambavyo anakwenda kuvifanyia kazi basi ni kutibu ule ugonjwa wa mguu kutoka kwa Anjera, lakini imekuwa ni tofauti, kwa sababu Angela mpaka sasa hivi hatujapata taarifa zake za kwenda nje kutibiwa mguu wake ambao ulikuwa unamsumbua tangu pale ambapo alikwenda kusainiwa ah, kutokea Konde Gang. Kama unamfuatilia vizuri Angela, basi inawezekana maybe wewe haujui kuhusiana na taarifa za ugonjwa wake wa mguu. Mfuatilie vizuri juu ya mavazi ambayo anakuwa anayavaa, uh, ikiwemo ni kwenye video zake ama anapokuwa anatembea kwenye vitu vingine tu. Jaribu kufuatilia mguu wake ule mmoja, utaona bado umejaa hivi, kuna unene fulani ipo nao. So alikuwa anahitaji pesa fulani kama mingi hivi, mradi aweze kujitibia ule mguu e, na hii pia ilikuwa ni moja kati ya ahadi za Makonde kwamba atakwenda kuifanyia kazi, yani CEO wake Harmonize. Hapa karibuni kumekuwa na stori nyingi ikiwemo uh, watu kujaribu kutaka kupata mchango eh, kuchangisha fedha kwa ajili ya kumfanyia uh, ah, anjela matibabu ya mguu wake nafikiri nilimsikia pia isaza na alikuwa ni moja kati ya washikaji ambao walizungumza kuhitaji pia uh, hili jambo la mchango ili mradi kuweza kumtibia Angela ah, kutokea pale Konde Gang. Watu hawaamini wanachokiona kutokana na bata ambazo amekuwa anazikula Harmonize. Kuna time pia watu wanasema Makonde hana pesa kiasi hicho ambavyo watu wanafikiria, labda ndio haya ambayo tunayaona na tunaaminishwa hivi kutokana na maisha ambayo wanaishi wasanii linapofika swala zima la matibabu, na inawezekana ndio maana siku hizi watanzania wamekuwa wakali sana ukila bata msanii wanasema kula sana bata ikifika muda wa matibabu mnatoa namba za simu tuwachangie mnasema hata jerojero tuitatosha kutupeleka india so hizi ndio mambo ambazo zinaendelea. Sema kwa mujibu pia wa taarifa ambayo nimeipata hapa, inabidi nipite nayo mwanzo mwisho, juu ya ugonjwa ambavyo unazidi kumsumbua Angela na kwa nini hajakwenda kupata matibabu mpaka dakika hii hapa, ikiwa bosi wake anaspendi pesa nyingi, tunamwona akiwa na mwanamke wake. Harmonize alisema kwa sasa hata support msanii wake kutokea Konde Gang, bali yeye atafanya mambo yake, yani ni kumposti kajara mwanzo mwisho. Haya bana, kuna time pia washikaji wanasema da kijiti kibaya sana. Sijui unaelewa nini ukisikia mtu anasema anamwambia Harmonize kwamba blaza, kijiti sio kizuri. Mimi sijuagi watu wana maana gani bana, lakini hivyo ndivyo watu pia huwa wanamkumbusha Makonde eh, kwamba kijiti sio kitu kizuri e bana, na preruzi hapa kwa ajili ya kukupatia hiki ambacho mimi nimetumiwa juu ya ule ugonjwa ambao unamsumbua ndugu yetu Angela, ambapo tulikuwa tunaamini kabisa kwamba atapata matibabu siku za hivi karibuni kutokana na sehemu ambayo ameenda ni salama. Kwa hiyo ni kama usalama umekuwa tofauti hivi kutoka kwa Konde Boy, Konde Music Worldwide. Blaza kunani hapo? Eh, usitufanyie hivi bwana, si tunatamani kumwona njela amepona na vitu vingine pia viweze kukaa sawa. Sema najaribu kupita na ujumbe hapa. Ehe, taarifa kama taarifa, unajua hizi mambo hazihitaji kabisa uh, upotoshaji. Nataka nipite nayo kama ilivyo hapa, alafu utajua ni kitu gani ambacho kimekaa ndani hapa bwana. Okay, sawa sawa sawa sawa. Eh, sawa. Ujumbe ni huo hapa bwana. Nafikiri ni taarifa fulani ambayo ilikuwa imekaa sehemu fulani vyao vipi bwana. Eh, bwana unaambiwa kwa mujibu wa taarifa zilizopo inasemekana kwamba Angela ambaye ni msanii wa Konde Gang yuko kwenye hali mbaya ambayo sio nzuri sana kiafya kutokana na ugonjwa ambao umekuwa ukimsumbua muda mrefu. Lakini wakati Angela anasainiwa kwa The Gang, Harmonize aliahidi kumpeleka Angela India kwa ajili ya matibabu, lakini hadi hivi sasa inaonekana kwamba jambo hilo halijawezekana na Angela amekuwa akiendelea kuhangaika siku baada ya siku. E mara mwisho mimi nilisikia pia kwamba Angela kuna nyumba pia ambayo anaishi uh, ah, anasaidiwa kulipiwa kodi na boyfriend wake ambaye anaishi naye sasa hivi yani si konde gengi ambao wanalipia hiyo kodi yani kodi yenyewe analipiwa na jamaa yake na mziki wa angela bwana kiukweli nikiufuatilia ah, kwa chini kinoma yani imekuwa ni mziki fulani sijajua kwa nini ni mziki mkali lakini ni mziki ambao umekosa promo yani ogopa uh, msanii unakuwa kwenye lebo halafu unachia ngoma watu wanasema da ngoma kali sema imekosa sapoti tu hii hii ni kitu ambayo hutuumiza sana sisi. Kwa nini ukose sapoti wakati upo kwenye rebo uh, ya mtu ambaye tunaamini amejitolea kwa ajili ya kusapoti wasanii na aliahidi pia kumsapoti Angela, lakini speaking of Angela